Я не каламбуты, минуты, чтобы побыть как как раю. Перебила гору нашей паскуды, знать подарили ее. Зал что сто не бросает на нахуй. стекло! А я не слышу гуд, он жал мне... Хуй на блюде!